All right, manager w'omuyimbi Dr. Jose Camillion. Eh, hey, abasinga mu mumanyi nga ah, mutima ngera nga amanyage ya matufu ye Robert Jackson Nkuke. Ah, uh, mwami mutima ono agenze maso nabanga ate azimbira bakadde be ennyumba eh hey, ebiroto byabwe eri nyumba erabiko bulungi. Eh, hey, omwami ono azza managing Dr. Jose Camillion ne bangi eriwerako era nga akoze kyamanyi okulaba nga Dr. Jose Camillion music we atambulira ddala n'okubanga ateera atuuka wano waali ah, omwami ono ah, yagenze maaso n'apostinga ku mukutu gwe gwa instagram nga yeebaza katonda kulwa ennyumba eno gye yazimbidde ah, bakadde be naye ngaemabegako ennyumba eno ebadde tennaba kuzimbwa kuteekebwawo bakadde ba mwami mutima oba nkuuke robert jackson ababadde babeera mu kitundu ekimanyikiddwa nga kyabakuza ekino kisangibwa mu masaka era abantu bemasaka ekino ekyo muyinza okuba nga mukimanyi ah, yagenze mumaaso napostinga ku instagram ye nga mutima alaga essanyu n'okusiima okwebaza katonda ku kino kye yasobodde okubanga nateera atuukako yagenze maaso n'agamba nti nothing has given me more joy than seeing my parents smile even more fulfilling when am the reason n'agenda maaso n'agamba nti with god's grace And in my small way, I managed to build my parents' new house, a much better one than that grew us as kids. In the same way, small ways, I pledge to do more. God bless you always, mom and papa, he posted. Ah, omuvubuka ono yagenze maaso neyeebaza ah, bakadde be neyeebaza mukama katonda sana teda, okulaba nga atuukiriza okuzimbira bazadde b'ennyumba n'abateekako akamwenyumwenyu ne basimayiringa oba ne basanyuka ku lw'ennyumba gye yabazimbidde era n'agamba nti yasobodde okuzimba ennyumba esingako eyo eyabakuza oba gye baakuliramu oba nga ennyumba gye babadde babeeramu ng'era bw'ogirabaawe ennyumba ekituufu ebadde eriddiso era ebadde ekituufu tewa maanyi oba tewa ssanyu naye ozikompeyaringa n'eri gye babazimbidde oba ennyumba era eyawedde eragira ddala nti ekituufu ennyumba eggumidde awo muyimbi ono manaje ono ah, ebiseera ebisinga bamanaja bagenda nebamanaginga abayimbi ah, sometimes nebaba nga tebalinaawo nnyo bonga bo kyebalaga oba oliawo nga tebagala kweraga oba kwemulisa naye nga ebiseera ebisinga baba nakasente era abantu bagenze mumaaso nebayozayoza omwami ono omutima namugamba kyeyakoze kyabadde kirungi nnyo nnyonyini ddala bamugamba webale olwo mutima mulungi abasinga bamugamba webale kulwo mulimo mulungi gwe wakoze abasinga ne bamuyozaayoza naddala ateera kusaidiya abazadde bagenze mumaaso ne balaga okusima kwabwe eri mutabani waabwe kiraga nti teyabeerabidde era nga yabadde agezako okulaba nga atuukiriza okuba nga abawaako essanyu n'okubaddiza ku ssanyu okusinziira ku ekyo kye bamukolera